thank you повітря щодня відчуваю втрату мого світла, мотор, звуки автівок, замивають співи платівок. Якщо все по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло, та пішло нарешті на покій. І звуки касети ми з тобою вдвох на віки, без турбота зла. А знову чаруєм ці часи епох, щоб доля знову не завжди зве. Звуки касети ми з тобою вдвох заснемо навіки без турбота зла А знову чаруєм ці часи холодне повітря щодня відчуваю втрату мого світла, мотори, звуки автівок, замивають співи платівок. Як же все по-справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло, а пішло нарешті на покій. І звуки касет без тобою вдвох Застремо навіки без турбота зла. Та знову чаруєм ці часи епох, щоб доля знову назавжди звела звуки касети ми з тобою вдвох заснемо навіки, без турбота знов А знову чаруєм ці часи епох, щоб доля знову назавжди звела